hello and welcome friends Google sheet में एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सम एक फॉर्मूला कैसे काम करेगा दो फॉर्मूलों का मिक्सचर होता है ये तो पता ही है और काफी कॉमन हो चुका है सम इफ तो एक बार देख लेते हैं सबसे पहले इन सबको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा देखने में भी ठीक लगेगा तो ये बोल्ड हो गया अब यहाँ पर टोटल कर लेते हैं इजिकल सेलेक्ट करेंगे प्राइस को और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा तो ये टोटल आ गया और फिर इनेबल फिल हैंडल यहाँ पर आई जाता है तो ये सब आ गया इस तरीके से अब हमको सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हुए पता करना है कि रेडमी के कितने सेट बिके ठीक है तो ये कैसे पता करेंगे तो यहां पर दिखाता हूं करके ये देखिए is equal to sum if ये लगाना है ना सम इफ ये फॉर्मूला लगाया हमने और अब ब्रैकेट को ओपन कर लिया अब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करना है आपको यहां से ये सेलेक्ट करना है ये मोबाइल्स के नेम हैं इनको सेलेक्ट कर लीजिए आप कर लिया ठीक है कॉमा देंगे अब हमें किस मोबाइल के बारे में बात करनी है किस मोबाइल को पता करना है कि कितना बिका तो हम ये देखना चाहते हैं कि Redmi का जो सेट है वो कितना बिका अब कॉमा दे दिया अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए यूनिट क्योंकि हमको यही पता करना है कि कितना बिका है ठीक है तो यूनिट पूरा सेलेक्ट कर लिया ठीक है और अब इसको क्लोज करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ एट आ रहा है तो एट का मतलब क्या है रेडमी देखिए यहाँ पर चार ठोपी का है और देखिए रेडमी का है एक यहाँ पे है तो यहाँ पे चार ठो है बाकी नीचे तो रेडमी है नहीं तो यहाँ पे रेडमी का पता चल गया कि आठ ठो रेडमी बी का है ठीक है रेडमी का फोन अच्छा मान लीजिए कुछ और पता करना है ये पता करना है कि कुल कितना रुपए का बिका है रेडमी वाला फोन कितने रुपए का बिका है तो यहाँ पे फिर वापिस लगाइए सम इफ ठीक है तो यहाँ लिखा मैंने सम एफ लगाया और फिर यहां पर आइए और फिर वापस से वही चीज ठीक है कर लिया यहां पे ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया अब हमको ये पता करना है कि रेडमी कितने रुपए का बिका है तो इसको सेलेक्ट किया और फिर हम यूनिट को नहीं सेलेक्ट करेंगे फिर हम खाली इसको सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है ये ध्यान दीजिएगा लेकिन पहले यहाँ कॉमा देंगे तब ऐसे नहीं ठीक है तो यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं पहले फिर कॉमा देता हूं रेडमी का ही पता करना है और अब इस टोटल को सेलेक्ट कर लेता हूं बस अब इसको बंद करना है और एंटर प्रेस करना है तो कुल मिलाकर के चौवन रुपए का रेडमी बिका है तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कोई और भी पता करना हो तो वो भी कर सकते हैं बहुत ही ईजी ठीक है एक्सेल के जैसे ही है ये तो is equal to sum if फिर लगाता हूं एक बार और दिखा देता हूं कि ये कैसे होगा ये सम इफ लगाए हमने अब मान लीजिए कि नोकिया का पता करना है ठीक है इस तरह से नोकिया ले लीजिए ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए ये रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने कॉमा दिया अब हमको ये पता करना है कि जो नोकिया है फोन वो कितने रुपए का बिका है तो नोकिया को ही सेलेक्ट करना है आपको तो देखिए नोकिया कहाँ है ये है ना तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए कॉमा दीजिए अब यूनिट पता करना होगा तो यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है और अगर टोटल पता करना है तो टोटल सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा टोटल का रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और इसको बंद कीजिए एंटर प्रेस कीजिए देखिए बत्तीस हजार का कुल बिका है तो यहाँ पे देख सकते हैं नोकिया कुल मिला के नोकिया कितने का बिका है बत्तीस हजार का बिका है तो यहाँ पे देखिए आठ हजार का एक सेट है और चार बिका है तो बत्तीस हजार रुपया यहाँ पे आ रहा है तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हेल्प मिलेगी thank you for watching this video